Сайн байцгаана уу? Эрчим хүчний газрын худалдааны төлөөлөгч мөнхчлөн байна. Өнөөдөр би та бүхэндээ манай компани ямар төрлийн цахилгаан үсгүүрүүд санал болгодог вэ? Харилцагчдаа мөн ямар төрлийн боломжуудыг санал болгодог вэ гэдэг талаар товчхон мэдээлэл өгөх гэж байна. Бид Монголын зах зээл 9.5 кВ-аас 2500 кВ-гийн хооронд хүчин чадалтай катын цахилгаан үсгүүрүүдийг санал болгодог байгаа. Харилцагчд маань өөрсдийнхөө хэрэгтэй шаардлага болон үйл ажиллагааныхаа онцлог тохируулан генераторыг бол маш олон төрлийн сонголтоогоор захиалах боломжтой байдаг байгаа. За жишээ нь одоо генераторыг бол бүхэгтэй болон бүхэггүй загвараар захиалж болж байгаа. Аа бүхэгтэй загвараар захиалсан нөхцөлд бол одоо генератор маань илүү одоо дуу чимээ сайн тусгаарладаг байх юм уу? Эсвэл одоо илүү битүүм сайтай байх юм уу? Эсвэл одоо стандарт одоо канопидээ захиалах юм уу? гэх мэтчлэн захиалж болж байгаа. Хэрвээ бүхээггүй захиалсан нөхцөлд одоо генератор маань доорх генераторынхаа суурийг бол одоо илүү өргөн байх юм уу, нарийн байх юм уу, эсвэл доороо түшний танктай байх юм уу, танкгүй байх юм уу гэдэг байдлаар одоо сонгох бүрэн боломжтой байгаа удирдлагын самбарын хувьд бол одоо хамгийн энгийн хэрэглээний ухаалаг EMCP 4.1 самбараас ахуулаад хамгийн сүүлийн одоо удирдлагын самбар болох EMCP 4.4 хүртэлх одоо нийт дөрвөн төрлийн самбараа сонгох боломжтой байдаг байгаа. За EMCP 4.4 самбар нь бол ямар нэгэн нэмэлт э, тоног төхөөрөмж шаардлагагүйгээр одоо генераторуудыг хооронд нь синхрон буюу одоо параллелээр зэрэгцээ олж ачааллыг одоо тэнцвүүлж ажилладаг юм давуу талтай самбар байгаамаа. Түшний танкны хувьд бол генераторынхаа ерөнхийдөө суурьнд нь байрладаг байж байгаа. За стандарт түшний танк маань бол нэг 75%-ийнхаа ачаал дээр 10-аас 12 цаг ажиллах хэмжээний багтаамжтай барилдаг байдаг гэж байгаа. А хэрвээ та бүхэн хүсэх юм бол энэ багтаамжийг одоо өшөө илүү удаан цагаар ажиллах багтаамжтайгаар захиалах боломжтой байдаг байгаа. За гэх мэтчил нь одоо манай генераторуудыг захиалахтаа та бүхэн бол өөрсдөө хэрэгтэй шаардлаганд тохируулан одоо маш олон одоо өөр нэмэлт шаардлагаар захиалах боломжтой байдаг байгаа. За ингээд та бүхнийг биднийг сонгоод зориод ирэх юм бол одоо тоног төхөөрөмжүүд нь бэлэн байна. А шаардлагатай засвар үйлчилгээний сэлбэг бараа материал нь бэлэн байна. А худалдаад аваад явсны дараагаар та бүхний бүхний маань одоо техник тоног төхөөрөмжөнд эвдрэл гэмтэл гарлаа гэхэд одоо КАТ-ийн сертификатаараа баталгаажсан энэ мэрэгжлийн инженер техникийн баг хамт олон бэлэн байна. Цаана нь үнэхээр шаардлагатай манай дээр авчирч засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай гэвэл олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн зориултын засвар үйлчилгээний төв маань бидэнд бэлэн байна. Аа ингээд бид та бүхний санхүүгийн хэрэгцээ шаардлага тохируулан одоо шинэ генераторын худалдаа болон өмнө ашиглагдсан тоног төхөөрөмжийн худалдаа аа мөн түрээсийн үйлчлэгийг санал болгодог байгаа. Ингээд та бүхэн бишөө илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсвэл бидэнтэй холбогдорой. Баярлалаа. Вагнерац томх төхөөрөмж